Som Miquel Àngel Tortell, de Car Bomber, tenc 46 anys, som professor i investigador i fa molt d'anys que estic implicat en col·lectius socials i culturals. Els darrers 8 anys he estat regidor, primer en Jaume Pérez, després en Maria Almar Riera, i durant aquests anys, més per muro, han demostrat que som una oposició seriosa, responsable i honesta capaços de fer crítiques en positiu i de fer les propostes necessàries. Amb aquests vuit anys d'Ajuntament m'ha quedat clar que necessitàvem uns responsables polítics amb ganes de dedicar els seus temps i esforços a millorar la vida de moreres i morers. És imprescindible comptar amb persones implicades i amb les idees clares de com s'ha de fer feina pel poble. Han de tenir regidors responsables i amb experiència, que coneguin la necessitat del poble i el funcionament de l'administració en general. fan falta persones assenyades i amables, que sàpiguen escoltar i siguin resolutibles, que estiguin damunt els problemes i troben solucions. És per això que, acompanyat d'un bon grup de dones i homes de més per Muró, he decidit tornar a donar la passa endavant i posem me a la vostra disposició per representar-vos durant els propers 4 anys. En tenim ganes i en sabem.